来拿，吃这个，吃饼干，吃饼干，嗯，吃饼干，吃饼干嘛来，来吃饼干，太远了，是不是？吃饼干快点，吃饼干。 嗯嗯，吃饼干，来来拿。吃饼干，快点快点快拿到了，来。 <laughs> 来啦，快拿到啦，加油，加油，加油。 加油嘛！ <laughs> 加油，快快拿到了，来，快点，再又差一步，差一步，差一步，哎呦，拿到了！